はい皆さんこんにちはゆうかチャンネルのゆかですえ今日はなんとじゃじゃんウィッシュトレンド TV ジャパンの YouTube チャンネルで撮影させていただいたことあるんですけどもそのウィッシュトレンドさんの福袋が今日届きました <laughs> 福袋の中にね何が入ってるかっていうのを 今日お見せしようと思いますでなんかね肌タイプでこう福袋も分かれていて私は最近多分私のビデオを見てる方は気づいてると思うんですけども私結構最近トラブルができていてなのでトラブルケアの福袋を選択いたしました最初にじゃじゃんこういう風にボックスを開けるとかわいいねウィッシュトレンドってすごいロゴがなってる 箱に入ってまして最初にミッドナイトブルーカーミングシートマスクこれ私すごい大好きなんですけどなくなっちゃっててちょうどよかったこのミッドナイトブルーカーミングクリームだったかなを私は使ったことあるんですけどもそれね本当に夏私トラブルまたできた時にすごく鎮静効果があって大好きなクリームでした なのでそのね同じクリームの成分が入ったシートマスクになってますこれが3つ入ってたのとあとは中身はじゃじゃんこんな感じなんですけども一つ一つ見ていこうと思いますまず最初はこちらの ポリフェノールインプロポリス15%のアンプルになりますお肌にこうちゃんと栄養を与えてくれるアンプルになってると思いますあでね荒れてる肌への鎮静効果もあるそうです、まあ、よくねあのプロポリスってすごい有名な成分だから良さそうなアンプルですで中身はというとえかわいいなんかこういうシンプルなボトルが私最近大好きでこういう感じになっていてこうスポイトでチュッてしてあらーっと垂らして じませるようなタイプのアンプルになってますテキスチャーはすごく保湿力の高いしっとりとした感じの質感になってますでこうとろーっとしてるので手で伸ばして使っていくといいと思いますこれはコットンよりも手のひらの温度で肌になじませていくとよりいいと思います次はじゃじゃん ちらこれはピュアビタミン C21.5% アドバンストセラムって書いてありますああこれ私使ってみたかったやつだそうそうそうそうすごい気になっててこのビタミン C セラムはウィッシュトレンドさんの中でもすごく有名なセラムになるんですけどやっぱりビタミン C ってすごくあのお肌に大切な成分ですしニキビ跡とかこうくすみとかっていうのもパッと明るくしてくれるすごく私が大好きな成分でもあるのでこれも 使ってみようと思いますはいそれではこちらのセラムの使用感はすごくこう軽い質感になっていて他のスキンケアのアイテムとこう重ね使いするのが負担じゃないような質感になってるのでとても使いやすいなと思いました次はじゃじゃんこちらですこれはテカ1%ベリアクリームっていうものなんですけどバリアクリームですね <laughs> テカってなんだろう栄養クリームにはなるんですけどもこれもやっぱり鎮静効果だったりとかそのお肌をこう守ってくれるお肌の膜っていうのかなを こうたくましくしてくれるやっぱり荒れにくくなるっていうことですよねなので申請しながらお肌も守ってくれるっていうようなクリームになります多分ねこれすごい薄く使って大丈夫なクリームになると思います中身はもうなんかすごい最近トラブルで悩んでたからなんかこういう救世主たち <laughs> が現れたと思うとすごい嬉しいですこういうコンパクトなクリームになってます で、最後は、じゃじゃんこちらです。これもすごく有名なフェイシャルトーナーになるんですけども、ディアクレアスのフェイシャルトーナーになります。トーリゴっていう成分だったりとか、pH レベルを合わせてくれたりとか、あと、すごい保湿力が高かったりとか、なのでまだまだ乾燥しがちなこの季節にすごいいい商品になりますただこれ多分ちょっとオイルそうねラベンダーオイルだったりとか香りがね すごい癒し系な香りなんですけどオイル入ってるので私は多分この部位は除いてこのトナーは使っていこうと思いますでねあのクレアスにオイル成分がないトナーもあるのでもしなんかこうオイル成分入ってるのちょっとあれだなって思う方はそっちチェックしてみてもいいと思います、はい、ではこんな感じであとはねじゃじゃんおまけもついてたいいねこういうのでちょっと新しいなんだろう商品を開拓しようと思いますで私 私結構撮影で移動したりとかあと旅行行ったりとかたくさんするのでその時にこういうミニサイズは本当にありがたくてなのでこれおまけつけてくれるのも嬉しいですこんな感じででもおまけなのかなわからないけどこれとあとこの4つの商品が入ってる福袋になりましたじゃんこんな感じです はいそれでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたまた何かいい商品あったらご紹介しようと思いますでは Instagram とツイッターのフォローとチャンネル登録もよろしくお願いしますそれでは次の動画で会いましょうバイバーイアンニョン